Aku hanya peran pengganti. Dan aku akan mati di tikam patah hati sendiri. Sambil melihatmu pergi menuju cinta pilihan hati. Selamat tinggal. Aku akan kembali bertarung melawan sepi.